Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Semir. Und zusammen gucken wir uns die neue Thai Girl Group an und zwar vor Eve. Wir haben vorhin äh, das MV abgecheckt und haben gesehen, dass die ein Performance-Video haben. Äh, und es wird unser erstes Performance-Video aus Thailand. Da bin ich gespannt, wie die Performance so ist, Live-Stage und so. Mhm. Mal gucken, da bin ich echt gespannt. Äh, das Lied hat uns ja sehr gut gefallen, das MV, also boah. Deswegen bin ich jetzt umso mehr gespannt auf das Performance-Video. Ich würde sagen, let's go hin. Ah, da werden die Namen nochmal. Mind. Taon. Hannah. Fei. Jorin. Das war die mit dem Pony. Punch. Cool. Ja. Auf jeden Fall die Outfits sehr schön. ที่บอกว่าคูลสวัสดีสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะฮาน่าค่ะชิวสวัสดีค่ะเจอรินค่ะเจอรินนะคะสวัสดีค่ะตาออค่ะก็สี It's a hot 変更へ。 Hey boy! Hey boy! Ooh, la, la, la. la. Der Mann für die Ausstrahlung, ey. Ne? Alle am Grinsen. Nice. Woohoo! <laughs> nice. zum Mittanzen. <laughs> Ja, wie sich da präsentiert haben, war echt cool. Also echt einiges so ähm, gezeigt, finde ich. Mhm. Also es war echt gut zu sehen, wie die auch so performen. Also Choreografie und so ist schon mal on fire. <laughs> Die haben auch eine gute Bühnenpräsenz. Ja, genau. Also war echt gut. Hat Mir gut gefallen, bin gespannt echt, was diese Gruppe zukünftig noch machen wird. Oh. Stand for Eve, würde ich mal sagen. <laughs> ja gut, äh, falls ihr unsere Reaction zu dem MV noch nicht gesehen habt, guckt die auch noch an. Ähm, falls ihr andere Vorschläge habt, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Äh, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. <laughs>